Salve a tutti, io sono Kyokobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video molto speciale perché vi farò vedere il fanbook di Akatsuki no Yona, ovvero una raccolta di immagini, interviste, eh, disegni dell'autrice appunto di Akatsuki no Yona per i suoi fan. Prima di iniziare questo video vi invito a lasciarmi un bel mi piace per supportarmi e preparatevi perché vi mostrerò una scena tra Hack e Yona che è presente in un capitolo del tutto speciale all'interno del fanbook di Akatsuki no Yona. Allora, non vi farò vedere tutto perché ovviamente il piacere di averlo comprato resta e quindi voglio incuriosire chi non l'ha ancora comprato. È uscito solamente in Giappone, quindi io sono dovuta andarlo a prendere online e poi è arrivato qua in Italia. Leggete la descrizione in cui ci sono tutte le informazioni per comprare questo fanbook, sempre se le copie sono ancora disponibili. Questo fanbook è uscito il 21 novembre del 2018, io l'ho comprato a dicembre però ho voluto aspettare a farvi un video del genere. Ho pubblicato qualche foto, sì due foto, forse anche tre, sulla mia pagina Instagram. Vi invito a seguirmi, quindi scrivetemi, consigliatemi anche dei manga, degli anime, io vi rispondo tranquillamente, oppure fatemi sapere nei commenti. Ma non indugiamo troppo e iniziamo! Allora, prima di tutto il fanbook si presenta con una doppia copertina molto molto colorata, non riesco ancora a capire perché ci siano dei pinguini così in giro, però dettagli. All'interno troviamo delle immagini a colori in carta lucida, e immagini invece che sono in bianco e nero. Aprendo le prime pagine troviamo appunto delle immagini a colori in carta lucida, Iona con un vestitino molto molto carino, Hack, bellissimo, sembra un pirata, poi molto molto seducente. Yun, che sembra un sacerdote. Kija, non so perché le abbiano scritto il suo nome in romagi in quel modo. Comunque carino con vestiti ottocenteschi. Shinha, che è vestito un po' come ci si veste nel Medio Oriente, quindi molto scollato. Jeha, che sembra un ricco nobile giapponese, e Zeno, che ovviamente è monaco buddista. Suwon, vestito da samurai, eh, tranquillo perché poi c'è anche un, un, uccellino di fianco sulla spalla. La cosa interessante è che andando avanti con insomma, le pagine del fanbook troviamo la mappa di Akatsuki no Yona, quindi l'ambientazione, la storia di Akatsuki no Yona, e Successivamente abbiamo la presentazione dei vari personaggi, il suo ritratto, l'altezza, il compleanno, qualche scena che è stata abbastanza importante e abbiamo i prima e i dopo, più alla fine qualche gag con qualche altro personaggio. Ad esempio io sono rimasta colpita da una gag, Hack praticamente critica la cucina di Iona e lei, beh, diciamo, si difende molto molto bene. Poi abbiamo la scheda dei personaggi dei quattro draghi, i primi quattro draghi della famosa leggenda del manga di Akatsuki no Yona. Ci C'è annesso anche il primo drago rosso. La rappresentazione dei legami tra i personaggi e affermazioni aggiunte. Le valutazioni delle varie potenzialità dei personaggi, la potenza a livello delle gambe, della vista. Eccovi un assaggio degli altri disegni dell'autrice di Akatsuki no Yona nel suo fanbook, con qualche scena divertente tra i personaggi. Poi abbiamo delle immagini a colori che sono interessanti perché contengono l'intervista dei doppiatori eh, di Hack e di Iona. Tra l'altro questa intervista era stata pubblicata nella rivista numero 18 della Hanato Yume che l'avevo comprata l'anno scorso, se volete andare a vedere il video vi lascio il link mm, qui sopra nelle schede e andando avanti con le pagine abbiamo delle immagini a colori dei personaggi che sono stati fatti in diversi eventi e alla fine di questi disegni troviamo le foto degli attori che hanno recitato nello spettacolo teatrale che era stato fatto tra il 15 e il 25 di novembre e abbiamo anche l'intervista degli attori che hanno interpretato Huck e Yuna che tra l'altro era sempre stata pubblicata nella rivista che vi ho citato prima e dopo, verso la fine, abbiamo un vero e proprio episodio extra. Bene, per questo video è tutto. No, no, dai, scherzo, scherzo. Ecco qua la scena di cui parlavo. Volete sapere com'è successo, vero? Bene, allora ecco qui Bene, per questo video è tutto quello che volevo farvi vedere del fanbook di Akatsuki no Yona. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel piace per supportarmi, un bel commento, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanellina e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!